اهم المشاكل اللي تعرضت لها هو انه انا نعاني من نقص في في المعلومه وقت كي نجي نطلبها نلقى حتى الاداره هي نفسها ما عندهاش المعلومه اللي انا نلوج عليها المشكل الوحيد بالنسبه للمؤسسات هذه الصغيره والمتوسطه نقولوا انه مشكله تحيين القوانين والقوانين الموجوده معناتها باش نجم تسهل لنا كيلكو سواء في بعض المشاريع والا من بعد في في في التقديم في مشروعنا والا في الاكستنسيون نجم نقولوا في المشروع نتاعنا آه، المشكله الوحيده كبعثت مشروع لقيتها مع الادارات بالتحديد مع الموظفين ثم الموظفين كانوا متعاونين برشا لكن بعض الموظفين ما كانش عندهم درايه ببعض الوثائق المطلوبه وهذا اللي خلى برشا خلى برشا مشاريع تتعطل والا يتم رفضها ككل أنا مشروع نعتبر روحي باحث نشيط عن حل ونحب نتجاوز المشكل الإداري هذا نطلب منكم أنتم bien sûr بكل لطف معناتها باش تنجموا تهبطوا sur terrain تتنقلوا لنا والا تنجموا تبعثونا وانتم bien sûr عندكم base de données كبيره آه، بالنسبه للمؤسسات هذيا تبعثوا لنا des invitations او استدعاءات تعملوا لنا تعملوا لنا برامج تكوين والا ملتقيات تكوين رسكله par rapport للقوانين تحينونا آه، شنو هو صاير في سوق هالمؤسسات الصغرى والمتوسطه انا نقترح انه يقع تكوين مسبق للباعثيه المشروع واعوان الاداره على كل ما هو جديد يصير او تحيين او آه، صدور قرار جديد باش نكونوا احنا زوز على علم به